ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan quba akkuma jirtattis naa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaarrallee immoo viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon too dhufe akkuma viidiyoo irratti argitanii kanaa dhugaa dubbachuuf baay'ee baay'ee tokkoon ittiin bashannan ittiin boore isinis immoo <laughs> akka ilaaltan jedheetan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Egaa yeroo baay'ee waa'uma boo'ichaa kana mee sooshaal miidiyaa kanarra kan deemuu namni akkana ta'ee akkas ta'ee akkana ta'ee jedhama. Egaa kaammoyyuu kunoo gabaa keessatti bakka horii gurguranitti kunoo ilmi namaa akkanatti utaale waaqa isaa galateeffata. Dhugaa dubbachuu <laughs> baay'ee tokko baay'ee itti bashannanii namoonni bakka haumaayyuu odumayyuu hin qaban lafti huruuf halaan abbootan itti horiidhaa gurguratan eh, gabaan bakkatti eh, sangaa yookaan qotiyyoo gurguraniyyuu. lafa eh, yookaan baarjaafiin jiru mukkeeleen jirutti inni immoo kunoo utaalee akkatti faarfataa yeroo tokko tokko dhugaa yoo rabbi nama gargaaree jechuudha. Bakka hedduu bashannanaa deemtee fi miti gammachuu abbumatu argata kan jedhudha. Kanarraa viidiyoo kanarraa maalan hubadhe ani akka kootitti tariitii abbaan akkuma hubatetti ani garuu akka kootitti akkin hubadhe viidiyoo kana gubbaarratti jechuudha. gammachuu ofumaa keetiif barbaaddee argatta malee gammachuun barbaadee sin argatu kan jedhudha viidiyoo kanarratti kanan bareechuudha. Sababbi isaa amma iddoon kun iddoo bittaa gurgurtaa kanarratti bakka mijataa miti eh, loon wajjin jiranii inni garuu ilaalu waan inni <laughs> waan nama ajaa'ibu keessaa jechuudha. Bakka Sammuun isaa ati gammadaadha jedhee itti himee jira. Inni dursa eh, sammuu isaati itti himee jira. Sammuun kan barbaachisu itti himuu bichaadha. Gaafa itti himte sammuun konneekti godha. Amma fakkeenyaaf iddoo iddoo baay'ee bareedudha. Iddoo kana oollee gallee gammachuu dhabuu dandeenya bara. Sababbiin isaa maaliin sammuun keenyatti yoo nuti gammachuun qaba jennee tootti himne eh, sammuun keenya fudhatu jechuudha. Sammuu itti himudha. iddoo Eh, tarii bakka bishaanii kana deemtanii, bashannantanii, galtanii boqonnaa dhabuu ni dandeessu. Maaliif garuu bakki ooltanii galla yookaan bakki oollee gaalla iddoo nama boqachiisudha. Bishaan jechuun waan hundaadha lafa kanatti haniyyeessan jennee, kan dureessan jennee, ittiin miiccannu, dhiqannu, kan nu bareechu dhugnu kan qaama keenyaaf tolu wanti hunduu bu'uurri ilma namaa bishaanidha lafa kanatti qilleensaa fi bishaanidha kana biraa oollee gallee akkanatti iddoo bashannanaa kanaa oollee gallee mana geenye yookaan ni boonyallee ta'a jechuudha hin beekamu garuu hoo achi iddoo kana keessa oolanii galanii yoo abbaan ofitti meedha isas kan ittiin gammaduu danda'u jechuudha. Anugaa <laughs> baay'ee baay'ee tokkon ajaa'ibsiifadhe waa'ee bakka gammachuu kanatti yeroo wayii macaafa wanni jedhu tokkotu jira. Du'aan booda yookaan awwaalchaan booda jiraachuu kan jedhu tokko jira. Yookaan dhiibbaa yookaan immoo ati sammuu kee keessatti har'a kolfee jira, har'a akkati taphadhee jira, maaltu eh, namuudata kan jedhamu wayititu jira. Beektu yeroo baay'ee nuti baadiyaatti jechuudha. Eh, yoo baay'ee ati taphattee ati kofaltee hoo galgalarra ati hin booyin waan jedhamu wayiiti jiraa beektaa sigaatii yookaan sodaachisaa jedhamu tokko jira inni sammuu kee keessatti takkitti bakka seefii ta'ee tootaanan yeroo baay'ee waan akkasii kanatu iyyuu si mudata jechuudha yoo atamma iddoo kanaa kanallee bakka nama boqachiisu sammuu namaa nama hawwatullee deemte itti bashannante karaa manaa waggaa deebi'uun maaltu na mudata ta'ina laata. amma akkatti taphadheeti kolfee jira keessattuu jechuudha yeroo daa'ummaa keetii wanti akkanaa kunis keessatti seefii ta'eetu jiraate taanaan e, yeroo baay'ee sodaa kan si dhaalu immoo beektaa yeroo baay'ee sammuu kee keessatti wanti ati akkan irratti ta'ina laata jettu sun e, baay'ee baay'ee simiidha kanaafuyyu dhugaa dubbachuuf amma mucaan kuni <laughs> bakki kun bakka mijataa miti. argaa iddoon iddoo hippooti ilaal dugda namaafaa garkutu ga'e <laughs> uleedha jechuudha. Namni itti kolfaa yoo utaalu garuu garuummoo jaalalli isaa mul'atu walii mee ilaala. Jaalalaan waliin jiraatan bar gabaa fi bakka gabaa kana mee ilaala namni wal jiraata. Eh, garuu as keessatti hoggaa utaal namni tokko maa utaalta kan jedhu hin jiru. Amma gabaan kun marri firasaa ta'eeti miti yookaan hiriyoota isaa ta'eeti miti. Namoonni haga kana baay'atan. Bakka garuu hagam namni tokko erga of amansiiseen booda. Kan cinaa jirullee namni si argullee yaada kee akkasii deeggaru kan godhatu abbaadha kan jedhu tuyyuu keessa koo dhufe jechuudha. Egaa kanarraa garuu viidiyoo kanarraa ani karaa kootiin barumsa baay'een irraa fudhadhe kallattii adda addaatiin waanan irraa baradheefan viidiyoo kana qabadheetoo dhufe jechuudha. Dhugaa yeroo tokko tokko mana kee keessa wanni hunduu guutee jiraate. Yeroo giraatti tagaabbatu yookaan immoo maalan godhaa yeroo seechisiisu tuyyuu jira jechuudha. Waanuma mana kee keessa jiru kanatti maaliif sammuu keenyatuyyuu yeroo sanitti hojjechuudhaaf natti fakkaata akka gootitti jechuudha akkan ani ofii galata kee galata galata keeti galata kee galata galata kallattii adda addaatiin jechuudha sababbiin isaa maali e, manni keetillee guutee jiraate ta'ee yeroo tokko tokko yeroo dabbaramtu jira lafumaa kaatee immoo manni keetuu hoggaa homaa hin yeroo itti gammaddeetu bakka sammuu keetika sammuu keetitu iyyuu hin qabda jedhee sittime jechuudha. Kanaafuyyuu yeroo baay'ee jireenya keenya fooyyessuuf gammachuu keenya argachuuf wanti nu godhuu qabnu waan hir'ina keenyaa laaluu osoo hin ta'in guutuu keenyatti akka waan guutuu ta'etti sammuu keenyatti maatoo gaafa jiraannu gammachuu arganna. Gammachuu keessa immoo waan hin dhufne hin jiru. Eebbillee, qabeenyillee, fayyaan gammachuu keessa hin dhufu. gammachuun ilma namaatiin akka kootitti bu'uuradha jedhee fudhadha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Sababni isaa maal gaafa ati gammachuudhaan keessi kee guuttan ati akka milkoofte beeki. keessa kee dhaggeeffadhu keessa kee eh, waan tokko eh, hojumaafuu yookaan karaa deemumaafuu manuma namaatu dhaquudhaaf immoo hiriyaa kee wajjin wal arguudhaaf dhiirallee haa ta'u shamarallee haa ta'u jechuudha. Gammachuu keessa keetii dhaggeeffadhu. kee gaafa gammachuu qabaate namni ati wal argitu sun bakka ittiin milkoofta jechuudha. Kanaafuyyuu maaliin sammuun kee bakka sammuun kee maal siin jedha keessi kee maal siin jedha amma mucaa kana keessa isaatiitu ati gammadaadhaa ati milkaadhaa jedheen malee iddoon kun iddoo <laughs> itti gammachuu qabaatu miti maaliif bittaa fi gurgurtaadhaa sangaa harkaa qabanii yookaan daldaluu ba'e yookaan gurgurachuu ba'e kana hundumaa dhiisee ati gammadaadhaa ati milkooftee jirta jedhee sammuun isaa gadamuma jechuudha mucaa kana dargaggeessadha <laughs> hedduun ittiin boone jechuudha kanaafuyyuu mee isinoo mee hundi keessan warri viidiyoo kana laaltanii haga dhumaa dhaggeeffattan. keessi keessan maal isiniin jedhe wantoota keessa ooltan hunda eh, baay'inaan hordoftoonni kiyya kaayigaa ijoolluma mana ormaa keessa jiraannuudha. Eh, oolmuma keenya irrattu haa ta'u wanti nuyi eh, jira jennee hookan harkaa qabna jennee ittiin bashannannu bilbila keenyadha sooshaal miidiyaa adda addaa banuudhaan namoota biyya keessaatiin illee walquunnamnu bilbilumaanidha baanee ija keenya waan arginu miti jechuudha. Isuma sanittuu garuu gammachuu keenya funaannachuuf gammachuu keenya barbaaddachuuf keessa keenya amansisuu qabna kan jedhudha. Eh, waan hunda dhugaa dubbachuuf baay'ee baay'een ittiin bashannanee bakka nama akkanaa kana yeroo kana yeroo utaalanii taphatanii iyyuu miti jedhee tajaajila biyya keenyatti qaala'iinsa jireenyaa eh, namni bakka bakkatti du'u namni wal shakkuu baay'achuu keessatti Inni amma yeroo <laughs> kanatti akkanumti kaameeraa waraabu sunuyyuu namni shakkuu dhiisuu isaatiif iyyuu nama ajaa'iba jechuudha. Maaliif yeroon kun yeroo shakkiidhaan guutamedha. Lafti kanarratti lafa argaa jirtanidha. Daggalaadha. Lafti gabaa akkanaa miti ani akka hin beekutti jechuudha. Ani hin beeku kan naannoo tokko tokko wanta akkasii jiraachuu danda'a malee gabaan eh, gabaan wariitti gurguramu yookaan sangaan itti gurguramu haxiriitu jira. haxiriin haxiramee haxirii san keessa seenanii xalaayyuu hin dhaabani. poolisiiwwan dhaabbatee dhoorkaa hin ari'anii yookaan kara keessaa galaa hidhanii iddoon bakka baay'ee bahaa ganama seensaa fi galgal baay'ee xibbaa bidha bahuun achi keessatti agam nama miidhu nan beekaan maatii wajjin nan deema waan ta'eef yeroo tokko tokko jechuudha naannoo dhaladhee guddadhetti sangaa gurguran jira nan deema jechuudha yeroo tokko tokko. baay'ee karaan isaatu jechuudha. Karri ittiin seenan hippoodha. Tikkeettiidhaan seenanii gizee baatummoyyuu qaraxxee baata jechuudha. Kanaafuyyuu isa san bakka sanittuuyyuu bakka baay'ee baay'ee karra sanitti dhaabbachuun hagam akkasii miidhuu nan beeka jechuudha. Iddoon kun hurufaadha. Homtuu hin jiru, haxiriin tokko hin jiru, namni baqa waluuyyuu shakkaa hin jiru jechuudha. Gammachuudhaan jiraata keessatti. gizee tokko tokko bakka ofumaafuu namatu barbaadate gammachuu jechuudha. Gaaf immoo gammachuu barbaadatan, gammachuu nama nama argataa dhugaa. Saba kanaaf gammachuun hawaaf yeroo kamuu saba kootiif rabbiin nageenya boqonnaa gammachuu akkuma hawwanii gabaa keessatti utaalee mucaan kun akkuma daawwiti. faarfachaa jira namni maallaan jedha hin jenne kanaafiyyuu eh, boqonnaa gaarii gammachuu gaarii saba kootii fi hawa yeroo kamiyyuu lafa irratti nageenya gammachuu boqonnaa rabbiin nuufaa kennuu jaalala tokkummaa wal shakkii fi maalan ta'ina jechuurraa rabbi bilisa nu baaseetoo nagaatti fi boqonnaatti rabbi nu waa jiraachisuusiniin jechuun jaaladhaa egaa ka obboleewwan koo viidiyoon kun hoggaa isinitti tole laayikii. godhaa yoo isin gammachiise ta'ee yaada qabdan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha.